まだまだ足りませんわねああああなたですの素晴らしかったですわあんな方が実在するなんて <laughs> まさか今は時間を蓄えるのが先ですわでも諦めませんわよザフキエル最後の玉 ユットベートを使うためにはあの方の力が必要なんですもの必ずいただきますわ絶対絶対諦めませんわ30年前この世に初めて現れたという精霊全ての精霊の根源となった最初の精霊それをこの手で殺すために。